a few times a few times time یعنی زمان few یعنی اندک a few times یعنی چند بار کم که در واقع معنی متداولی که استفاده میشه یعنی چند بار اما زیاد نه تعداد دفعات کم a few times a few times all day all day all یعنی همه day یعنی روز all day یعنی تمام روز all day all day almost always almost always always یعنی همواره یا همیشه almost یعنی تقریبا almost always یعنی تقریبا همیشه almost always almost always almost never almost never never یعنی هرگز almost یعنی تقریبا almost never یعنی تقریبا هیچ وقت یا تقریبا هرگز almost never almost never every hour every hour hour یعنی ساعت every یعنی هر every hour یعنی هر ساعت every hour every hour every Monday every Monday Monday یعنی دوشنبه every یعنی هر every Monday یعنی هر دوشنبه حالا شما به جای Monday میتونید هر روزی که دلتون میخواد رو جایگزین بکنید every Monday every Monday every month every month month یعنی ماه every یعنی هر every month یعنی هر ماه every month every month every now and then every now and then Then یعنی آنگاه یا سپس Now یعنی اکنون Every now and then عبارتی است به معنی هر از گاهی یا گاه به گاه Every now and then Every now and then Every third day every third day day یعنی روز third یعنی سومین every یعنی هر every third day یعنی سومین روز هر هفته every third day every third day every two months every two months month یعنی ماه months جمع ماه که میشه ماه ها two months یعنی دو ماه every two months یعنی هر دو ماه یک بار every two months every two months four times in an hour four times in an hour hour یعنی ساعت an hour یعنی یک ساعت آرتیکل AN به این دلیل اومده که حرف بعدش صدادار گفتاری است یعنی صدای ا در hour به این دلیل که صدادار است از آرتیکل AN استفاده میشه four times یعنی چهار بار four times in an hour یعنی چهار بار در یک ساعت four times in an hour four times in an hour hardly ever hardly ever hardly یعنی به سختی ever یعنی همواره یا همیشه hardly ever یعنی بسیار به ندرت خیلی کم پیش میاد hardly ever hardly ever many times many times many یعنی بسیار times یعنی دفعات یا زمان many times یعنی به دفعات خیلی پیش میاد many times many times most times most times times یعنی دفعات most یعنی بیشتر most times یعنی اکثر اوقات بیشتر وقتها most times most times nearly always nearly always always یعنی همواره یا همیشه near یعنی نزدیک nearly یعنی به صورت نزدیک nearly always یعنی تقریبا همیشه نزدیک به همیشه تقریبا همیشه nearly always nearly always not often یا not often often یا often که هر دو تلفظ درسته یعنی اغلب not often یعنی نه اغلب نه زیاد خیلی کم not often not often off and on off and on often on عبارتی است به معنی گاهی اوقات بعضی وقتا بله بعضی وقتا خیر آفند on آفند on on the first of every month On the first of every month. On یعنی در the first یعنی اولین every یعنی هر month یعنی ماه on the first of every month یعنی در ابتدای هر ماه on the first of every month on the first of every month once a year once a year year یعنی سال once یعنی یک بار once a year یعنی یک بار در سال once a year once a year once in a blue moon. Once in a blue moon Once in a blue moon عبارتی است که بسیارم پرکاربرد و بسیار زیباست یعنی به ندرت خیلی کم پیش میاد که همچین اتفاقی بیفته Once in a blue moon Once in a blue moon once in a while. Once in a while. A while یعنی یک مدت. Once in a while یعنی یک بار در یک مدت که خیلی ساده میشه هر از گاهی. گاه به گاهی. Once in a while. Once in a while. quite often یا quite often quite often یا quite often یعنی به دفعات زیاد تکرارش زیاده quite often several times several times times در اینجا یعنی دفعه ها یا بارها several یعنی چندین several times یعنی چندین بار several times several times twice a month twice a month month یعنی ماه twice یعنی دو بار twice a month یعنی دو بار در یک ماه یا خیلی ساده تر دو بار در ماه twice a month twice a month very often یا very often very often یا very often often یا often یعنی اغلب very often یا very often یعنی خیلی زیاد به دفعات very often یا very often very often یا very often hang on a moment Hang on a moment moment یعنی لحظه Hang on یعنی صبر کردن a moment یعنی یک لحظه صبر کن a moment hang on a moment. Hang on a mo. Hang on a mo. هنگان همونطور که گفتیم یعنی صبر کردن امو مخفف a که بسیار کاربردی هم هست و بسیار رایج شده به جای مومنت گفته میشه مو هنگان مو هنگان مو هنگ آن a second hang on a second hang on یعنی صبر کن a second یعنی یک ثانیه hang on a second یعنی یک ثانیه صبر کن hang on a second hang on a second wait a minute wait a minute minute یعنی دقیقه a minute یعنی یک دقیقه wait یعنی منتظر شدن و در اینجا در حالت امری به کار رفته و wait a minute یعنی یک دقیقه صبر کن wait a minute wait a minute wait a second wait a second a second همطور که گفتیم یعنی یک ثانیه wait یعنی منتظر شدن wait a second در حالت امری یعنی یک ثانیه صبر کن wait a second wait a second give us a second Give us a second. A second یعنی یک ثانیه. Us یعنی ما را یا به ما. Give us. Give یعنی دادن. Give us یعنی به ما بدهید. A second یک ثانیه که در واقع میشه گفت یک ثانیه مهلت بدید. یک ثانیه تحمل کنید. Give us a second. Give us a second. Half a moment. Half a moment. moment یعنی لحظه. Half یعنی نصف. a moment یعنی نصف یک لحظه که در واقع مفهومش میشه کمی صبر کنید. نصف یک لحظه صبر کنید. Half a moment. Half a moment half a mo half a همونطور که گفتیم یعنی نصف یا نیمه a mo مخفف a moment یعنی یک لحظه half a یعنی نصف یک لحظه در حالت مختصر و کوتاه شده half a mo half Bear with me. Bear with me. می یعنی مرا یا به من with یعنی با bear یعنی تحمل کردن ساختن bear with me یعنی کمی مرا تاب بیاورید کمی تحمل کنید کمی همراه با من باشید bear with me bear with me Let me think about it. Let me think about it. About یعنی در مورد تلفظش رو دقت بکنید about یا about نگفتم about about think یعنی فکر کردن let me یعنی به من اجازه بده Let me think یعنی اجازه بده فکر کنم About it یعنی در مورد اون موضوعی که داری صحبت میکنی و در موردش داری به من میگی Let me think about it یعنی اجازه بده در موردش فکر کنم Let me think about it Let me think about it No need to hurry No need to hurry. Hurry یعنی عجله داشتن. Need یعنی نیاز بودن یا نیاز داشتن. No need یعنی نیازی نیست. To hurry به عجله کردن. No need to hurry یعنی نیازی به عجله نیست. No need to hurry. No need to hurry. I will be right with you. I will be right with you. With you یعنی با تو I will be right یعنی در خدمت شما خواهم بود I will be right with you یعنی سریعا در خدمت شما خواهم بود الان سریع میام خدمتتون I will be right with you I will be right with you Sorry, I am a bit tied up right now. Sorry, I'm a bit tied up right now. Right now یعنی دقیقا همین الان. Tied up یعنی دست بسته بودن درگیر کاری بودن a bit یعنی یک کمی خیلی کم sorry یعنی متاسفم sorry I'm a bit tied up یعنی ببخشید من دست و بالم بسته است right now همین الان sorry I'm a bit tied up right now یعنی متاسفم الان کمی دستم بسته است درگیر کاری هستم دوستان در مورد تلفظ sorry هم دقت بفرمایید سوری یا هر چیز دیگری نیست sorry sorry sorry I'm a bit tied up right now sorry I'm a bit tied up right now wait and see wait and see see یعنی دیدن wait یعنی منتظر شدن wait and see یعنی منتظر باش و ببین wait and see wait and see You will just have to be patient. You will just have to be patient. Patient دو تا معنی داره. یه معنی بیمار داره. یه معنی صبور. Be patient یعنی صبور باش. You have to یعنی تو باید. You will just یعنی تو فقط لازم خواهی داشت که have to باید be patient صبور باشی. You will just have to be patient یعنی فقط لازمه که صبور باشی. You will just have to be patient. You will just have to be patient. Give me a chance. Give me a chance. Give me یعنی به من بده. Chance یعنی شانس یا فرصت. Give me a chance یعنی به من یک فرصت یا یک شانس بدهید. Give me a chance. Give me a chance. Do not be so impatient. Don't be so impatient. Patient همونطور که گفتیم یعنی صبور impatient یعنی ناشکیبا یا فردی که صبور نیست Don't be یعنی نباش So یعنی این چنین در اینجا Don't be so impatient یعنی انقدر ناشکیبا نباش انقدر بیتابی و بیصبری نکن Don't be so impatient. Don't be so impatient. We wish to apologize for the delay to We wish to apologize for the delay to We wish to یعنی ما آرزو داریم انتظار داریم خواست داریم to apologize که عذرخواهی بکنیم for برای به منظور the delay THE برای این اومده که یک تأخیری مثلا در پرواز اتفاق افتاده البته تو ایران خیلی رایج نیست برای تأخیر پرواز از کسی عذرخواهی بکنن ولی خب شما فرض بگیرید که خارج از ایران هستید یا در یک جامعه متمدن دارید زندگی میکنید در مورد تأخیر مثلا پرواز که شما میدونید کدوم دیلی و کدوم تأخیره که در موردش داره طرف صحبت میکنه میگه we wish to apologize for the delay to حالا اون چیزی که میخواد بگه We wish to apologize یعنی ما خواست داریم که عذرخواهی بکنیم for the delay برای تأخیری که به وجود اومده to برای اون اتفاقی که حالا میخواد در ادامه خدمت شما بگه We wish to apologize for the delay to We wish to apologize for the delay to That is really nice. That's really nice. یعنی خیلی خوبه. That اشاره میکنه به اون چیزی که در موردش دارن صحبت میکنن. Really یعنی واقعا. Nice یعنی خوب و خوش. That's really nice یعنی خیلی خوبه. That's really nice. That's really nice. Wow! That is great. Wow! That's great. Wow در انگلیسی برای تعجب کردن و نشون دادن هیجان زدگی فرد استفاده میشه. فقط باید در مورد تلفظ W هاش دقت بکنید در بیان W لبهای شما باید حالت بوسه به خودش داشته باشه و هوا خارج بشه پس میشه واو that's great وای عالیه واو that's great واو that's great I like the way you are working. I like the way you are working. I like یعنی من دوست دارم. The way یعنی همون راه مشخص. You are working یعنی تو داری کار میکنی. I like the way you are working یعنی اون روشی که داری کار میکنی اون روشی که داری اجرا میکنی رو دوست دارم I like the way you are working I like the way you are working Keep up the good work Keep up the good work. Keep up یعنی ادامه بده یا ادامه دادن. The good work یعنی اون کار خوب رو THE برای این اومده که اشاره میکنه به اون کار خوبی که اون فرد انجام داده و یک کار خوب مشخص Keep up the good work یعنی اون کار خوبت رو ادامه بده Keep up the good work Keep up the good work That is quite an improvement That's quite an improvement Improvement یعنی بهبود An improvement یعنی یک بهبود Quite an improvement یعنی پیشرفت یا بهبود قابل توجه That's quite an improvement یعنی این یک بهبود یا پیشرفت قابل توجهه That's quite an improvement That's quite an improvement. Much better. Much better. Much یعنی بیشتر. Better یعنی بهتر. Much better یعنی خیلی بهتر. Much better. Much better. Keep it up. Keep it up. Keep یعنی نگه داشتن. Keep up یک فعل عبارتی است به معنی ادامه دادن. Keep it up. It اشاره میکنه به اون کاری که داره بهش گوینده اشاره میکنه و در موردش صحبت میکنه. Keep it up یعنی اون کار رو ادامه بده. رهاش نکن. تسلیم نشو. Keep it up. Keep it up. What a neat work. What a neat work. Work یعنی کار نیت یعنی مرتب و شسته و رفته What یعنی چه چیزی یا آنچه What a neat work یعنی چه کار مرتبی چه کار شسته رفته ای چه کار ردیفی What a neat work! What a neat work! You really outdid yourself today. You really outdid yourself today. You یعنی تو really یعنی واقعا outdid یعنی کاری که فراتر از توان طرف بوده یا خیلی خوب انجام شده yourself یعنی خودت today یعنی امروز you really outdid yourself یعنی خودت رو امروز نشون دادی گل کاشتی عالی انجام دادی چه موقعی today امروز you really outdid yourself today You really outdid yourself today I am pleased by this kind of work. I'm pleased by this kind of work. I'm pleased یعنی من خوشحال میشم خوش میشم by با this kind این نوع of work از کار I'm pleased by this kind of work یعنی من با این نوع کار حال میکنم خوش میشم حالم ردیف میشه I'm pleased by this kind of work I'm pleased by this kind of work Good for you. Good for you. Good یعنی خوب. For you یعنی برای تو. معادلش میشه خوش به حالت در فارسی. Good for you. Good for you. I am proud of you. I'm proud of you proud یعنی افتخار کردن I'm proud یعنی من مفتخرم افتخار میکنم of you به خاطر تو I'm proud of you یعنی من بهت افتخار میکنم I'm proud of you I'm proud of you You have got it now. You've got it now. You've got یعنی به دستش آوردی داریش در دستت it اشاره میکنه به اون چیزی که در موردش دارن صحبت میکنن now یعنی اکنون حالا you've got it now یعنی الان متوجه شدی به دست آوردیش در دستان داریش you've got it now You've got it now. You make it look easy. You make it look easy. Look easy یعنی آسان به نظر آمدن. You make یعنی تو ساختی، تو کاری کردی. it اشاره میکنه به اون کار که در موردش دارن صحبت میکنن you make it look easy یعنی کاری کردی که آسون به نظر برسه کاری کردی که ممکن به نظر برسه قابل انجام به نظر برسه you make it look easy you make it look easy Your work is coming along nicely. Your work is coming along nicely. Your work یعنی کار تو is coming along یعنی در کنار همدیگه داره میاد nicely به خوبی Your work is coming along nicely یعنی کارت با هم داره در راه پیشرفت درست پیش میره your work is coming along nicely. Your work is coming along nicely. Excellent work. Excellent work. Excellent یعنی عالی work یعنی کار excellent work یعنی کارت عالی بوده خیلی خوب انجام دادی عالی انجام دادی excellent work excellent work I am impressed. I'm impressed. impress یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن I am یعنی من هستم I'm impressed یعنی من تحت تأثیر قرار گرفتم I'm impressed I'm impressed You are on the right track now. You are on the right track now. You are یعنی تو هستی. On the right track یعنی در مسیر درست. Now یعنی اکنون. You are on the right track now یعنی تو حالا در مسیر درست قرار داری. You are on the right track now. You are on the right track now. Terrific. Terrific. Terrific یعنی فوقالعاده عالی بی‌نظیر. Terrific. Terrific. very creative very creative creative یعنی خلاقانه very یعنی بسیار زیاد very creative یعنی بسیار خلاقانه very creative very creative Now You have figured it out. Now you have figured it out. Figure out یعنی پی بردن یا متوجه شدن به چیزی. Now یعنی اکنون. You have figured it out. It اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. Now you have figured it out یعنی حالا متوجه موضوع شدی حالا بهش پی بردی حالا گرفتی موضوع چیه Now you have figured it out Now you have figured it out Superior work Superior work Superior یعنی بسیار عالی ممتاز بی‌نظیر work یعنی کار superior work یعنی کار ممتاز و عالی و بی‌نظیر superior work superior work You have made a very good point. You have made a very good point. You have made یعنی تو ساخته ای در زمان گذشته اتفاق افتاده در واقع ساختار گذشته کامل A very good point یعنی نقطه نظر بسیار عالی یا نکته بسیار خوبی رو ساخته ای You have made a very good point یعنی تو نکته یا نقطه نظر بسیار خوبی رو ساخته ای You have made a very good point You have made a very good point I appreciate your effort. I appreciate your effort. Effort یعنی تلاش و کوشش. Appreciate یعنی قدردان بودن یا سپاسگزاری کردن. Your effort یعنی تلاش تو. I appreciate یعنی من قدردانم. من سپاسگزارم. I appreciate your effort یعنی من تلاشت رو قدردانم ارج می نهم I appreciate your effort I appreciate your effort marvelous marvelous marvelous یعنی حیرت آور چیزی که باعث شگفتی شما بشه marvelous marvelous That is a work for sure. That's a work for sure. For sure یعنی قطعا برای اطمینان بدون شک work یعنی کار that is یعنی on است و اینجا اشاره میکنه به کار طرف A یعنی امتیاز A That's a work for sure یعنی این کار قطعا و بدون شک نمرش A یعنی نمرش 20 That's a work for sure That's a work for sure You put a lot of work into this. You put a lot of work into this. You put یعنی تو قرار دادی گذاشتی a lot of work یعنی کار بسیار زیادی into یعنی داخل this اشاره میکنه به اون کاری که طرف انجام داده You put a lot of work into this یعنی تو خیلی تلاش کردی براش یعنی خیلی زحمت کشیدی برای این کار You put a lot of work into this You put a lot of work into this. That is the right answer. That's the right answer. Answer یعنی پاسخ دادن یا پاسخ. Right answer یعنی پاسخ درست. That's the right answer یعنی این جواب درسته. یعنی این پاسخ درسته. That's the right answer. That's the right answer. Nice going. nice going going یعنی در حال رفتن یا کاری که در حال رفتنه. nice یعنی خوب و خوش nice going یعنی حرکت خوبیه عالیه ادامه بده خوبه خوش مرتبه nice going nice going very interesting ideas here very interesting ideas here here یعنی اینجا idea یعنی ایده ideas یعنی ایده ها interesting یعنی جالب جلب کننده very یعنی بسیار very interesting یعنی بسیار جالب و جذب کننده very interesting ideas here یعنی اینجا ما کلی ایده جالب داریم کلی ایده های جذاب داریم very interesting ideas here Very interesting ideas here. Good thinking. Good thinking. Thinking یعنی فکر کردن. Good یعنی خوب. Good thinking یعنی فکر خوبی بوده. ایده خوبی بوده. Good thinking. Good thinking. That is clever. That's clever. Clever یعنی هوشمندانه یا باهوش. That is یعنی اون کار است. That's clever یعنی اون کار هوشمندانه است یا خیلی ساده هوشمندانه است. That's clever. That's clever. Bravo. براوو براوو یعنی آفرین احسن باری کلا براوو براوو سوپر جاب سوپر جاب جاب یعنی شغل یا کار سوپر یعنی سوپر فوقالعاده عالی گریت سوپر جاب یعنی کار فوق العاده کار عالی کار سوپر انجام دادی سوپر جاب سوپر جاب You should be proud of this. You should be proud of this. You should be یعنی تو باید باشی proud یعنی مفتخر یا افتخار داشتن of this یعنی از این کاری که انجام دادی you should be proud of this یعنی تو باید به این کاری که کردی افتخار کنی you should be proud of this you should be proud of this congratulations on the good score. Congratulations on the good score. Congratulation یعنی تبریک گفتن. Congratulations یعنی تبریکات. کلی تبریک. on برای the این کار مشخص که میخوام در موردش صحبت کنم. Good score یعنی نمره خوب. Congratulations on the good score یعنی تبریکات برای امتیاز خوب یا برای نمره خوب Congratulations on the good score Congratulations on the good score Right on Right on Right on عبارتی است معادل دمت گرم ایول در فارسی که برای تشویق و تمجید از فردی استفاده میشه رایت آن رایت آن سوپرب سوپرب سوپرب یعنی عالی بسیار خوب بی‌نظیر سوپرب superb quality effort went into this work Quality effort went into this work. This work یعنی این کار. Into یعنی داخل. Went گذشته go. Effort یعنی تلاش. quality یعنی کیفیت quality effort یعنی تلاش های بسیار والا یا با کیفیتی went یعنی خرج شده رفته into this work یعنی برای این کار quality effort went into this work یعنی برای این کار تلاش والا و با کیفیتی خرج شده یا گذاشته شده quality effort went into this work Quality effort went into this work. Fine job. Fine job job یعنی شغل fine یعنی خوب و خوش fine job یعنی کار خوب کار مرتب و ردیف fine job Fine job.